А перед началом видеоролика хотел порекомендовать такой канал как Шарк. Парень снимает видеотуториалы как и я. Ссылка на его канал будет в описании. Всем хай, ребята, с вами я Туфик. И в этом видеоролике я покажу вам, как обработать фон Stendhal 2 на Android. Не буду медлить, поехали. Заходим в PS Touch и просто повторяем за мной. Да. over, you just can't breathe Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Take you, take Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Туфи. Всем удачи. Всем пока.